百秋武道具店の動画こんにちは、百秋武道具店のうがです。やってますかうおー今日はコテメンのビデオの2本目です。よくある間違いをやります。コテメンがうまく打てない人、もしかしたらこうなってるんじゃないですかじゃあ最初は足の話させてください。コテメンを打つときに足っていうのは固定、 面、固定、面という風に2回踏み込むんだよって話はしました。その時に問題になるのが踏み込む足の幅なんですよ。これが固定の時の足の幅が面を打つ時みたいに大きいと次どうしても間合いが近くなって面が打てないんです。面に繋がらないの。固定、 面っていう風に面が打てないんですよね。だから、小手面うまくスムーズに小手面って打てない人は、小手の足幅を半分にしてください。小手の時に踏み込む足幅を半分です。そして面を大きく。まずは足の幅、特に最初の小手の幅を 小さく半分にしてみてください。なんで、コテの時の踏み込み足を小さくするかっていうと、単純にコテっていうのは面よりも近いでしょ面は向こうの方にあるけど、コテって手前の方にあるじゃない。それだけなんですよ。コテの場合は小さく踏み込んでも腕を伸ばせば届くんですよね。逆に、コテの踏み込みが大きすぎると、もう間合いが詰まって、面がどうしても打てないんです。コテ面の時、コテ 面2回足を継ぐ。これ基本ね。これができるようになったら、踏み込み足でやるんだけど、その時に、コテの足は半分でいいです。コテの足を半分。なぜなら、コテ近いから。小さく、トン次大きく、トン次は手ですね。小手面を打つ時にどうしても小手打って振りかぶって次面って打つ人いるんですけど、この振りかぶるっていう動作は不要です。 え、市内を振りかぶらなくてどうやって打つのって思ったでしょ思ったでしょそれ正解。実は、市内を振りかぶらなくても打てる方法があるんです。小手目みたいな連続技だったら、小手を打った後に、市内が跳ね返ってくるんです。小手を打った後、跳ね返ってくる。跳ね返ってくる。手首のスナップ、手の内が使えてたら、跳ね返ってくるんです。この跳ね返りでもう、市内が上がってるんですよね。この上がった勢いを利用して、面を打つ。市内の力を入れる方向っていうのは、小手打つ時向こうでしょ 勝手に上がってくる。そしてまた向こうなんですよ。早い小手面の人は向こう、向こうなんです。遅い小手面の人は向こう、振りかぶるからこっち、また向こうなんです。こういう力入れ方してんの。だから遅くなっちゃうの。向こう、向こうでいいんです。 で次は姿勢と左足の引き付けなんですこれは繋がってるんです繋がってるっていうことはどっちかを直せば両方治るってことやる気出たいくよ小手面を早く打とう打とうとして体が こうなっちゃう子がいるんです。コテメン、コテメン。そうなると何がいけないか。こうなると、左足が残っちゃうんです。後ろに残っちゃう。体勢がこうなればこうなるほど後ろ足に残っちゃう。これなんでダメか。コテメンっていうのは足を、コテメンと2回踏み込むって言ったでしょ。だから足がこうなってしまってると、この引き付けができないんです。引き付けができないのは姿勢が悪いからなんですね。姿勢をとにかく起こすことです。 じゃあ今の左足の引き付けの話なんだけど、打った後に必ず引き付ける、固定、面、引き付けるって話をしたんだけど、みんな今多分ね、固定面のことで精一杯で、 2本、コテと麺、2本だけ打つこと考えてると思うの。だから、左足をつがなくても、なんか打てそうな気がするんだよね。コテ麺みたいな感じでね。でも、剣道ってコテ麺で終わりじゃないんだよ。コテ麺麺麺麺麺麺って追い込み稽古で打つ時もあるの。そうした時に、コテ麺麺麺麺麺を打つって思ったら、左足引きつけないでどうやって打つのコテ。面面面面面面面。もう死んじゃうよね。必ずコテ。めんめんめんめんめんめん。左足を引きつけるよね。そうしないと打てないから。それと同じ。ただそれが日本だって。コテと面しか か打たなかったっていうだけ。必ず剣道は打った後左足を引きつけるんです。そして次の打突のために左足を蹴る。次は、小手打ちの最初の小手が弱すぎる人ですね。こう、もう弱すぎて、もう猫パンチぐらい弱い人。タダーンタダーンこれは原因は2つあります。1つは、とにかく早く打とう、早く打とうとして、小手面っていう1つの技にしちゃってる人。これは違います。 コテ面はコテも面もしっかり打たないといけないんです。コテを打って相手が崩れたから面を打つ。最初からコテ面、コテ面打ってやるってこう決めにかかってるとどうしても最初のコテは弱くなります。もう一つの理由っていうのは、コテ面打つ時に腕が伸びてない。コテを打つ時に腕が伸びてない人です。曲げて、手首を曲げて伸ばして曲げて伸ばしてって言いましたけど、曲げて伸ばす時にしっかり腕を伸ばしとかないと絶対強いうちは打てないです。 じゃあこういう話もあると思うんですよね。基本のコテ面はできるようになった。でも、試合だとなかなか決まりません。テメ面っていうのは、コテ面を打つぞ、コテ面を打つぞって思って打つテメ面っていうのは、試合だとなかなか当たらないと思います。コテ面が当たるタイミングっていうのは、むしろ試合とかだと、お互いコテで止まっちゃった。でも、相手は反応できないけど、こっちは次面に反応できた。体が勝手に動いた。ここ一番の時に動けたっていう時に、小手面が当たったりすると思うんですよね。ここ一番で反応できる、いつでも を打てる体制っていうのは、それはやっぱりね、かかり稽古だと思うんですよ。かかり稽古、辛いよ、しんどいけど、もう何本何本、もう自分からどんどんどんどんコテメンとかコテメンとかコテメンとか打っていくような足使い、自由な足使いの練習しておけば、必ず試合でも当たるようになると思います。それとやっぱり、コテメンだけに縛られすぎることは、もったいないと思うんです。コテメンだけじゃないです。コテメンの足ができたら、コテメンメンもできます。コテメン、つばぜり合いで引きメンもできます。コテメンのその連続技っていう足ができれば、